मोजिल्ला को थीम्स स्पोकन मा स्वागत छ यो मा हामी मोजिल्ला फायरफक्सको थीम्स पर्सोनास एड को बारेमा Firefox ले यूजर को रुचि वा प्राथमिकता अनुरूप कस्टमाइज गर्न दिन्छ एउटा Customization थीम्स हो एउटा Firefox को रूप परिवर्तन गर्छ पृष्ठभूमिको रङ बटनहरू र लेआउटको रूप परिवर्तन गर्छ यो ट्युटोरियलमा हामी उबन्टु दस दशमलव शून्य चारमा फायरफक्स संस्करण सात दशमलव शून्य प्रयोग गर्दैछौ एउटा फायरफक्स ब्राउजर खोलौ पहिले मोजिला फायरफक्सको थिम कसरी बदल्ने सिकौं पहिले ब्राउजरमा देखाइएका इमेजहरू हेर्न लोड इमेजेस अटोमेटिकली विकल्प इनेबल गरौं मेनुबारबाट एडिट अनि प्रिफरेन्सेसमा क्लिक गरौँ प्रिफरेन्सेस डायलग बक्समा कन्टेन्ट ट्याब छानौ लोड इमेजेस अटोमेटिकली बक्समा ठिक गरौँ क्लोज क्लिक गरौँ अब युआरएल बारमा क्लिक गरौँ र टाइप गरौँ addons dot Mozilla dot org slash Firefox slash themes enter थिचौँ यसले मोजिला फायरफक्स को लागि मा पेजमा छ। हामीले यहाँ को रूपमा ठूलो संख्यामा देख्ने थीमहरू देख्नेछौँ थम्बनेलले थीमहरू कसरी देखा पर्छ देखाउँछ यहाँ तपाईले तपाईँले को प्रिभ्यू उपलब्ध का प्रकारहरू थीम प्रयोग गरेका अन्य युजरहरूले दिएको मूल्यांकन हेर्न सक्नुहुन्छ केही माथि आफ्नो माउस पोइन्टर चलाउनुहोस् अब साइन ब्राइट स्किन थिममा क्लिक गरौँ यो यस पेजमा उपलब्ध धेरै थिम मध्ये एक हो sign bright skin theme page देखा पर्छ कन्टिन्यू टु डाउनलोड बटनमा क्लिक गरौँ यसले तपाईँलाई बारे थप विवरण रहेको एउटा पेजमा लानेछ थिम इन्स्टल गर्न एड टु फायरफक्स बटनमा क्लिक गरौँ add on downloading progress bar देखिन्छ अर्को एउटा सफ्टवेयर इन्स्टलेसन कन्फर्मेसन मेसेज देखिन्छ इन्स्टल नाउमा क्लिक गरौँ एउटा सन्देश देखाइएको छ the theme will be installed once you restart Firefox restart now click गरौँ मोजिला फायरफक्स बन्द हुन्छ यो रिस्टार्ट हुँदा नयाँ थिम लागू हुन्छ थेम्स पेजमा फर्कौं अब अर्को थिम छानौं यो थिमले एड टु फायरफक्स बटन देखाउँछ यसले छानिएको थिम डाउनलोड गर्छ एक पटक डाउनलोड पूरा भएपछि एउटा वार्निङ मेसेज विन्डो देखिन्छ इन्स्टल नाउ बटनमा क्लिक गरौँ तपाईँलाई फायरफक्स ब्राउजर रिस्टार्ट गर्न सोधिनेछ रिस्टार्ट नाउ बटनमा क्लिक गरौँ मोजिला फायरफक्स बन्द हुन्छ यो रिस्टार्ट हुँदा नयाँ थिमहरू लागू हुन्छन् ल तपाई थेम्सले ब्राउजरको रूप रङ सुधार्न मद्दत गरेको देख्नुहुन्छ यसले तपाईँको आफ्नो रुचि अनुसार फायरफक्स ब्राउजर अनुकूलित गर्छ यदि केही कारणवश तपाईँ डिफल्ट थेममा फर्कन चाहनुहुन्छ भने टुल्स र एडन्समा क्लिक गरौँ बायाँ प्यानलको अपियरेन्स ट्याबमा क्लिक गरौँ यहाँ डाउनलोड गरिएका सम्पूर्ण थेमहरू देखिन्छन् यहाँ डिफल्ट थेम हेर्नुहोस् Enable बटनमा क्लिक गरौँ रिस्टार्ट नाउ बटनमा क्लिक गरौँ मोजिला फायरफक्स बन्द हुनेछ र पुनः खुल्नेछ यो पुनः सुरु हुँदा डिफल्ट थेम एकपटक फेरि देखिनेछ एडन्स ट्याब बन्द गरौँ पर्सोनास फायरफक्समा निशुल्क र सजिला इन्स्टल गर्न सकिने स्किन हो पर्सोनास प्लसले यो बिल्ट इन कार्यक्षमता बढाउनेछ जसले राम्रो नियन्त्रण प्रदान गर्छ नयाँ लोकप्रिय र आफ्नो मनपर्ने पर्सोनाजलाई सजिलै उपयोग गर्न दिन्छ युआरएल बारमा क्लिक गरौँ र टाइप गरौँ addons.mozilla.org/firefox/personas इन्टर थिचौँ यसले मोजिला फायरफक्स एडन्सको लागि पर्सोनास पेजमा ल्याउँछ यहाँ हामीले ठूलो संख्यामा पर्सोनास देख्नेछौँ आफ्नो रोजाइको कुनै एक पर्सोनामा क्लिक गरौँ यसले तपाईँलाई छानिएको पर्सोनाको विस्तृत जानकारी रहेको पेजमा लैजानेछ एड टु फायरफक्स बटनमा क्लिक गरौँ एउटा नयाँ थिम इन्स्टल भएको जानकारी दिन माथि एउटा नोटिफिकेसन बार देखिनेछ नोटिफिकेसन बारको दाहिनेमा एउटा सानो क्रस चिन्ह क्लिक गरौँ फायरफक्सले पर्सोनालाई स्वत इन्स्टल गर्छ प्राय हामीले इन्टरनेटमा काम गर्दा एडले बाधा पुर्याउँछ तर एडहरू ब्लक गर्न मद्दत गर्ने विशेष सफ्टवेयरहरू पनि छन् एड ब्लक त्यस्तै एउटा एड अन हो टुल्स अनि अन्समा क्लिक गरौँ सर्च ट्याबको माथि दाहिने कुनामा एड ब्लक सर्च गरौँ एन्टर थिचौँ एड ब्लकिङ सफ्टवेयरको सूची देखिन्छ एड ब्लक प्लसको इन्स्टल बटनमा क्लिक गरौँ एड ब्लक डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ ल अब एउटा ब्लकर इन्स्टल भएको छ ad block will be installed after you restart Firefox भन्ने नोटिफिकेसन सन्देश देखिनेछ रिस्टार्ट नाउ लिंकमा क्लिक गरौँ मोजिल्ला फायरफक्स बन्द हुनेछ र पुनः सुरु हुनेछ यो पुनः स्टार्ट गर्दा एड ब्लकरको प्रभाव देखिनेछ तथापि एड ब्लकरको प्रयोगले केही नकारात्मक परिणामहरू निस्कन्छन् केही साइटहरूले एड ब्लकर अन हुँदा तपाईँलाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिँदैनन् यो किनभने धेरै निशुल्क साइटहरूले एडहरूबाट आफ्नो आय आर्जन गर्छन् एड ब्लकरले तपाईँको ब्राउजरमा केही साइटहरूको प्रदर्शन रोक्न सक्छ एड ब्लक गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं थिम पर्सोनाज एड ब्लकिङ यो कार्य गरौं NASA night launch theme install गरौं त्यसपछि डिफल्ट थिममा फर्कौं कम बाहेक सबै पपअप ब्लक गरौं तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईँसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot ओआरजीमा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिङ्कमा उपलब्ध छ spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen intro म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार